I don't have the chance to go to the university. I also lost, you know, uh, opportunity to make friends and stuff like that too. Warum machst du das? Lass dir helfen. Schreib deinem Sohn einen Brief. Im Gegensatz zu euch, da geht's hier vielleicht für mich um was, okay? Me and you weren't born with choices. Du brauchst jetzt echt nicht vorbeikommen. Was hast du getan? niemanden. Hast du mich verstanden?